Вот, все, теперь, теперь можно. Ты посмотри, ну, он едет на немецком. Вас исключили из игры. Сучара, на нахуй! You have been Блять. Ты взял себе панзерфол? Сзади на сзади. Да-да-да. Я бросаю маленький сюрприз. Давай. Я это по плохо. прямой еду пока. Ну, я Ой, маленький это... сюрприз, это я плохо. Вижу. Алексей. Хорошо. Коль, русского трахай, блядь, русскую шумовину. 10 секунд возрождения. Нас на респаун. Ебать, хорошо сшиб. Ой, извини. Как-то не очень аккуратно. Сейчас подберу еще раз. Коленька. Огонь! Меня сейчас быстрее подобьют. Я даже не успел прицелиться. Ну что ты за сука бесполезная? Подожди, вернусь, вот. Чем? Коля. Я так, и так все, набрал. Нет, не смог. Блин. Ты ограниченный был этот. Нет. Окей, Пойдешь? хорошо, ладно. Да, надо ехать наоборот, по идее. Когда стартуешь, я также все спокойно Нет. буду двигать головой. Если ты садишься я на... Еба! Слушай, когда садишься на первую позицию и не садишься на другие, у тебя ограниченный арк там, только 20, Надеюсь, 20 э, градусов. А когда ты занимаешь вторую позицию, садишь обратно, ты можешь крутиться вообще головой полностью. Так, Тапы, нам куда, куда выходить? На эту? Вот я вот уже подъехал, вот, вот, вот, вот. Это под колеса бросаешься. Я думал, ты остановился. Я, честно говоря, тоже думал, что я остановился, блядь. Наконец-то я пытался. Не, слушай, Раков, я боюсь, не хочу его брать. Она меня ненавидит. Ой, красиво как улетели. Блять, в стенку попал. А, прикольно. А там у тебя соль, да? Давай, давай, давай, давай. На нахуй! Красавчик. Нет, там за нами кто-то едет. Вот не писался. <laughs> Пипец. Не надо, ребят. Прямо в Джона, прямо. Я не успел отбежать. Кажется, на мотике. Блять, пацаны, не надо. Охуенно просто. Стрелок от бога, блять. Это не задел, Андрю? Бля, это тоже, кстати, сохранить. Дави, дави, дави, дави, дави быстрее, дави быстрее. Я на спальне просто меня с мамой. Я это заснял, я это заснял. Бля. И это как? Сойбать, что у нас летит, так тут осторожнее. А, с упреждением, окей? Слушай, мне кажется, они там засаду устроили, не нравится. Бля, я отвечаю. Я, тебе так странно кажется. О, а, отлично. Это фронтовик. Отлично ты фронтовика подорвал, блядь. Его пердачину, блядь, летучую. Слушай, классно, прям упреждение попало точно, точно. А я, кстати, прям. подучился да, стрелять из э, Панцерфауса, как раз когда мы играли вот на этой карте. Мы с Джоном перестреливались как раз с а. Панцерфаусом. Слушай, ну хорошо у тебя получилось, прям четенько. Блять, это свой. Блядь, четенько, нахуй своего, блядь. Ой, блядь. Беги, беги, беги, беги. Фронтовик не неси, что ли? На стол накрывай. Я жду. Ладно. Я жду. Давай, бля, перезаряжайся быстрее. О, ну, ну, ну, на. Бля. Дойду. О! Ой, блин. Вышел. Вышел, да, я видел. Побежал на точку. А, не добежал. Через Да, я видел. И немецкий респаун, кстати. Нет, скорее спаун везде, блядь. Мне такое ощущение, что они спаунятся везде, блядь. Мужики, вообще-то это... это... <clears throat> как его? Берлин. Я, блядь, пол карты нахуй. Пол карты нахуй бежал. Нихуя не понимаю. Отличная шутка. Слева клуба. Бежал на лес. Вижу, вижу, вижу, вижу. Спасибо. Терраса. Близин меня пострелил в прошлый раз. этаж, магазин, окно. Бля. Я через центр на точку пытаюсь зарашить. Но что-то, блядь, у меня как-то хвойненько получается. Хорош! Э, прикольно. Билли. У нас там приехал. Перед бункером. Перед бункером? Да, перед бункером. Там же ну, Вон Скай, видишь, он там катается. Вижу, вижу. Блять. Охуенно. Я подумал, в прыжке получится выстрелить. Не бери их больше, пожалуйста. Так они вообще со всех сторон, даже с респауна всегда. Вот он стреляет по мне, сучара. Дашь, дашь хуйню. На нахуй. О, отлично. Вот скай. Вот красавчик, а. Блин, как ты залез, пират? Я полез, мне. Тут никак не сигналить нельзя? Можно нажать V4-2, например. Не что-то не что Не, именно этот, как его, гудок. А, не. О, <laughs> шикарно попал. блядь, доехать бы, сука. Сейчас ты мне доедешь. Страшно, блядь. Немецкая шумовина, вот она, блядь. Блядь, что произошло? Почему у меня игра свернулась, нахуй? Что, <laughs> блядь, происходит? Может, тебе нравится. Блядь, меня... чуть-чуть не долетает. Блин, этот вирус у меня обновился, сука, я живой! <laughs> Блять, охуеть, кого я подстрелил так хоть? Да, Том Кис выбежал там. На машине прибежал. На машине прибежал. Он приехал. он приехал? Как он приехал? Убил его, да? Нет, я не убил. Он там. Так, Коля, я опять с тобой. Коля, где танки? Не знаю, впереди машина едет на центр. Две слева. Бежит. Танк один слева. Так, блядь. Бля, осторожно, снайпер работает. Я понял. Кому-то <laughs> жена глумит. Дырочку в дырочку, блядь. Дырочку я залез, дырочку, блядь. Я тоже залез, блядь. Чего лежи тут, сука, не дрыгайся нахуй. Члены свои, не дрыгай нахуй. Да, я чую, тут, блядь. Да ну что идут, мы сейчас Танкиста встретим... пизданули. Ублюдков встретим, блядь, морозный, здравствуйте, блядь. Включи сейчас. Сейчас мы и второго встретим. Где тут второй, блядь, ублюдок? Что творится вообще? Андрюша, лежи, Андрюша, Меня бомбят, блядь. Андрюша, это война, Лежу нахуй. На... Это серьезная тема, блядь. Яйки свои возьми в руки, блядь. О, блядь. Блядь, блядь, блядь. Смотри, сейчас на пулеметчик, который на камне лежал. И вспомнил, как во втором, э, во втором этом радароркестре э, баг есть с этим, э, с холмом, когда ложишься на топ холма, угу. и пулеметчика не видно. Да, было такое. Может и есть. По-моему, нет такого. Это, по-моему, ты мне рассказывал об этой да. штуки. Ну, раньше было. Ну да. А сколько же вас тут, ребят? Блять, нас. Берем. Не умираем. Не зарезал чувака. Берем, но не умираем. Не дали мне чувака зарезать. И три, две, одна. Давайте. Взяли. И взяли. Ай, молодцы. Ай, сущий красавчики, сука, блядь. 19 секунд, но все равно это ГГ. Ну, что поделать. Он в клумбу вернулся с, с, с этим, с пивком. Сразу, блядь, э. ну... Поздно Давайте спустимся с холма. Да, хуй там пускаться. Ну да. Что? Э, <laughs>